Marked a vehicle. Marked a vehicle. The other one in. Marked a location. تمام لعبتوك يعني كده ماشي طلع راسه وقع طلع راسه قتل واحد ايه حريق Nope. Là, dietro il forno. Watch out! Watch out! E poi, poi si torna rosso. Ehi, nope. ضرب واحد بس هنيك دمي خريج Watch out! Watch out! I've not there. امكانيات هدول لهم قصات ولو بفتحوا لفوق وبينزلوا تحت مش عرفني ايوا هذولي ايش اخوي ايمان ايش نرجع ابو بردان شنو نرجع كل واحد يجي حنايش خالص Watch out. Watch out. Watch out. هو وين؟ Watch out. Watch out. تحت في واحد ها شباب حول تحت Watch out. Watch out. واق واق واق واق واق Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. يا زلمة Watch شباب out. اخلوه Watch حدا لك لا لا ما اعطيتك انا شوي جاي طلعهم ايمن Thank you. واحدين بطح اللي في واحد ثاني بس هي اه شيت آه، شيت طيب، لا والله موجود والله لابس لبسه مات اطلع بلويت لا لا لا لا تقعد ارمي صح فوق فوق فوق فوق هتسلك Marked a location. Marked a location. اللي ها ايه شفته شفته اثنين ها مو واحد محمد واحد يلحقني انا دمي في سلطه صار يلا بينا لا عليك ولا ايمن ايمن بشيلن يلا في واحد هون عم بيسحب للساعه مارك ذا لوكيشن مارك ذا لوكيشن اوه تو تو تو محمد تو شيلني شيلك لا شيلك بدال يلا قول رول عنده ايمن وين رفقتك اخوينهم عم بقول لي لا تفنش كيف لا تفنش. حمودة ما تنشو اه رفقاتك فين رفقاتك؟ وين رفيق؟ يا العلام بعلامين Watch out. You Yeah. Go hockey. Go hockey. People Mark the location. Location. Watch out! Watch out! تم حدا ايمن تم حدا حبيبنا احنا والله كاني كثرتنا مثل أوزتنا يعني ولا كانه في داعي يعني كده في واحد ورا الدروب غلط واحد ورا الدروب والتاني بضحك بضرب اشارات عليهم هم ماركت اللوكيشن location فرنسيين مش واتش اوت واتش اوت Автозакон I fucking no going. Takado. Mark the location. Mark the location. حلو انت قول لي ايش لوني انت ليش ما يدق على تليفوني انت حلو انت قول لي ايش لوني انت ليش ما يدق على تليفوني انا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع يلا سوي ترن ترن علشان قلبي هنيها يلا سوي ترن ترن